फलौदे बिक्री हो नहीं सकता वह मेरी हवा हमेशा मेरी ही रहेगी तुम मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर रहे हो जो कहता फैसला मैदान में आगे कर ले फलौदेव मैं मुझे मजबूर मत करो वरना इसका अंजाम तुम्हें भुगतना भुगतना होगा बाहुबली जो होगा मजदूर है जय महेशमती जय महेशमती कल साढ़े ठीक है भला ले अब कर...